आज का दिन प्यार लेकर आया है हर बशर परिवार का हर्षाया है एक चेहरा चांद सा मुस्काया है दिल का सागर खूब उछाल आया है एक चेहरा चांद सा मुस्काया है दिल का सागर खोवा उछाले खाया मधुर स्वरों से प्यारे वेदों के मंत्र उछाले मधुर स्वरों से प्यारे प्यार बरसाया है हर बसर परिवार का हर्षाया है आज का दिन प्यार लेकर आया है हर फसल परिवार का हर्षाया है आज का दिन प्यार लेकर आया है हरे पशर परिवार का हर्षाया जी युग युग जीवे खुशियों का अमृत पीवे जी युग युग जीवे खुशियों का अमृत पीवे पर उपकारी पर हुए दिल से प्रभु की माया है हर बशर परिवार का हर छाया है आज का दिन प्यार लेकर आया है हर परिवार का हर छाया है आज का दिन प्यार लेकर आया हरिवशर परिवार का इस मंगल मंगलमय अवसर पर हम किताब देते हैं इस मंगलमय अवसर पर हम किताब देते हैं सभी निर्भुजन दिल से हम आशीर्वाद देते हैं सभी देव जगत से हम आशीर्वाद देते हैं पथिक मन भाया रे हर वर्ष पर पाएगा बरसाया है आज का दिन प्यारे लेकर आया है हर वर्ष परिवार का बरसाया है एक चेहरा चांद सा मुस्काया है नीलता सागर खूब उछाले खाया है एक चेहरा चांद सा मुस्काया है दिल का सागर खूब उछाले खाया है आज का दिन प्यार लेकर आया हरि परिवार का हरि छाया